teman-teman nama saya Tata hari ini saya belanja sandal di supermarket ayo ayo ikutin saya sampai di tempat ini hmm, sandal ini sandal ini sandal apa Sandal apa tuh <laughs> tak? berapa 15 ribu Memek suruh milihin Memek suruh milihin Bisa rusak ini teman-teman Ya lihat adiknya kacanya teh Ambil adiknya Adik Adik beli apa? Hah? beli apa deh neng ini sendal apa sah yang aku pegang itu oh, ini nih ini nih bagus nih ta rasanya mau ibu rasanya dulu ini cah cah coba kecil ini yang cari besar cucu sana sebelah sana ini ini sila satu 30 iya. ini 33 dah Dek beli apa dek? Ini untuk cewek Ini aja nih Oh, 32 coba ini dulu nih Aduh Ini 40 ribu Ini coba Itu kakinya pas apa enggak kaki tata besar sekali yang mana yang ini kan pas bapak pak ini dah nah ini cepat dulu itu bagus bapak nah. Hmm, Cik besaran ini adik oh, coba masukin dan pasnya mana ininya belum masukin tangan kakinya mana sakit berarti ukuran berapa tadi Tata? Ukurannya kayak gini yang ini ya pas. Bapak. Juga dua. Bapak. Bapak. Coba. Bapak. Bapak. Ini Bapak. Bapak. Bapak. Ada ini beli dik. Ini ke. Coba sadar. Coba dulu. Coba dulu. Balik balik balik. fast, teman-teman. Chew fast. Bang. Teman. baru beli baju baru beli baru pasti kan lari jadi kan itu kamu tentu lo <laughs> YouTube anxious ada Udah dapat baju? Iya. Hmm? Lama sekali udah beli bajunya. baju beli baju kuning ketemu lah soal ikmen tah baju Ikut, ikut, ikut sini. makan memek bayar jangan iya sih cek cowok semuanya Hah? Hmm? Kan ada tuh susuk kau di sini. Ya, ya. Iya. Mama. Iya, iya, iya. Hmm? iya, iya Gua putar dulu. Awas awas awas motor. Iko. Hmm? Iya. Memeknya banyak uang, banyak ya, ya beli banyak uang ya, jual diri. <laughs> Sari barang aku, ada barang aku maksudnya. Hmm.

sandal saya sama sandal ayah baju baju baju untuk ulang tahunnya baju baju saya eh nyangkut nyangkut adik Kotor tak besok besok. Besok pulang kampung. Wah, eh, omeng cantiknya. Ada ngengek itu. Dadah.